xil ichimliklar olib keldi konyak shunaqa narsalar edi siz avval konyak ichganmisiz yo'q unaqa narsalar ichmaganman keyin menga majburlab ichirdi ich ich deb qo'limga tutqazib nima bo'ldi o'zingizni aqlingizni hushingizni yo'qotdingiz o'shani ichganingizdan 15 yoshli qizni zo'rlagan o'sha mashhur qo'shiqchi topildi. Albatta video davomida hammasini bilib, ko'rib, isboti bo'lasizlar. Aziz vatandoshlar, bu video boshqalarga tarqalish uchun sizdan bir dona like iltimos qilaman. Bilasizlar, ziqna, pishiq, qizg'anchiq insonda hattoki Allohim ham xush ko'rmaydi o'shaning uchun iltimos sizlardan hech narsa ketmaydi bir savobdir like tugmasi pastda bosib bemalol qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Kattakon rahmat deb men videoni boshlayman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz Haynonda Maxmadiev kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, doim eslataman, pastda obuna tugmasi bor. Kimda kim agar obuna bo'lgan bo'lsa, rahmat. Bo'lmaganlar bemalol obuna bo'lib qo'llab-quvvatlashinglar mumkin. Men ham o'zbekman va o'zbek o'zbekda doim qo'llab-quvvatlash kerak. Aziz vatandoshlar, e, kecha Jasur Umirov haqida bir video chiqarganda o'sha jurnalist videosini e, ba'zi yerlari kesildi, ba'zi yerlari qo'yilmadi. Ko'pchilik mendan so'radi, uni qaydan to'la versiyasini ko'rsak bo'ladi deb. Telegram kanalimga to'la versiyasini, undan tashqari 18+ videolarni fondli Telegram kanalimga qo'yib boryapman. o'tib qo'yinglar telegram kanalimning nomini ko'rdinglar yoki o'sha pastda kommentariyalardan ham silkalari turadi silkasidan o'tib obuna bo'lishingiz mumkin aynan o'sha kanalda to'la versiyasini ko'rish imkoniga egasiz. Aziz vatandoshlar, demak, mavzuga o'tadigan bo'lsak, hozir sizlar uchun 15 yoshli o'sha buzilib qolgan e, qizni suhbati bor. Buni oldingi videomda qo'ymagan edim. O'shani birgalikda hozir eshitamiz, ko'ramiz. Undan keyin sizlarga to'liq o'sha e, hech qayerda aytilmagan sirlarni aytaman, marhamat. Har xil ichimliklar olib keldi. Konyak, shunaqa narsalar bor edi. Siz avval konyak ichganmisiz? Yo'q. Unaqa narsalar ichmaganman. keyin menga majburlab ichirdi ich ich deb qo'limga tutqazib nima bo'ldi o'zingizni aqlingizni hushingizni yo'qotdingizmi o'shani ichganingizdan keyin meni chaqirdi senga gapim bor dugonang menga seni qiz bola emas deb aytdi dedi shunaqamidi yo'q unga ham aytdim unaqa emas dugonamni chaqirmoqchi ham bo'ldim qo'ymadi men turmoqchi bo'ldim o'rnimdan stulga bilan yelkamni bosmagan edi keyin nomusingizni yetdingmi ha keyin chiqib ketdi baqirdi baqirganimdan keyin hammasi keldi ko'chaga chiqib ketdim ko'chaga chiqqanimdan keyin mashinani haydab keldida keyin sochimdan tortib urib mashinaga mindirib tashladi oqshom ha ko'chada odamlar yo'qmi yo'q edi bu uyda hech kim yashamasmidi yordam berishga o'zini odamlar keyin nima bo'ldi keyin dugonamnikiga qo'yib ketdi dugonangizni opasinikiga yo dugonangizni o'zinikiga o'zinikiga o'sha voqealar bo'layotganda dugonangiz sizga yordam bermadimi yo'q endi hozir nimani o'ylayapsiz o'zingizni qanday his qilyapsiz kelmayapti yashagi agar shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman judayam qiynalib ketdim chunki uyam mendek azoblanishini xohlayman menimcha oydan beri qiynalib yuribman u bo'lsa haliyam rohatda yuribdi har kun o'lib tirilaman dadam bilan ba'zi bitta uyda yashayapman qonun oldida javob berishini xohlayman qiynalishini xohlayman uyam menga o'xshab Aziz yurtdoshlar, kuni kechagi videoda men o'sha Jasur Umirov bilan bitta san'atkor bilan qilgan o'sha suhbatini, dialogini qo'ygan edim. Va jurnalist buni videoda ham, u videoda ham kimligini aytishmadi jurnalistlar. Qaysi san'atkorligini, mashhur inson J ismli e, palonchi, ya'ni J ismli mashhur inson P ismli qizni qilib qo'ygan, D ismli onasi shantaj qilyapti. Xullas shunaqa DP qilib haligi ko'plab gapirayotgan edi. Undan tashqari bu narsa уже jiddiylashib borgandan keyin уже o'rgandim, hisobladim, nima deydi? Hammasini javobini topdim va bu opalar o'sha onasi, qizning onasi suhbatga chiqqanda gapirdiki, bizga dedi Samarqand o'sha tergov ishlari umuman e, ishtiyoq qo'yganda yana qayta ochdi mana kunlik tuzda ham chiqdi. E, Samarqandlik kim bor? J ismli albatta Jasur Umirov bor. O'sha e, birinchi bu Samarqanddagi davlat xodimlari bu narsani ko'rmaymiz deb yo'q qo'ygan ekan deyiladi. Nimaga? Sababi Jasur Umirovni bilasizlar, otasi o'sha Samarqandda normal inson katta inson ya'ni e, o'shaning uchun otasini hurmatidan bu narsani yo'q biz ko'rmaymiz bizga fuqarolar ikkinchi darajada bizda doim birinchi darajali insonlar bor degan maqsadda bu ishni ko'rishmadi lekin bu уже shov shuv bo'lgandan keyin bu ayol televideniyaga chiqqandan keyin YouTubega chiqqandan keyin bu narsani yana qayta ochishdi va qayta ochishga qaror qilib mana qayta ochishdi bu deyiladi endi Bu videoda men to'g'risi sinchiklab ko'rib chiqdim e, va kunnuqtuzdan bemalol o'sha J U ismli deb qo'yishni boshladi. O'sha Jasur Umirov ismli J U qildi. Kunnuqtuzdan primo e, Jasur Umirov deyolmadi, duhi yetmadi bu narsaga. E, o'sha video o'sha post qo'ygandan keyin Jasur Umirov o'zi screenshot э, qilib bular menga tuhmat qilyapti deb turib hatto kommentariyaga hamma insonga so'kinib chiqdi Jasur Uminovni o'zi. Keyin o'yladim, e, bilasizlar bu faqatgina O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor narsa, ya'ni shantaj degan narsa bor va butun dunyoda o'sha boy, e, Narmani zodagar insonlarga sharoiti og'ir, bir e, chekadagi insonlar nima deydi, shantaj qilib qizini yoki o'zi ikki xat bo'lib qoldi, meni buzib qo'yding deb shantaj qilib pul taklif qiladi, pul olmoqchi bo'ladi yoki erga tegmoqchi bo'ladi. Bu narsa butun dunyoda bor. Endi men bu narsani yaxshi o'ylab ko'rdim. bir tarafdan, ya'ni bir tarafini o'ylash kerak. Har doim yomon tarafini emas, yaxshi tarafini ham o'ylash kerak. Yaxshi o'ylab qarasa, balki bu rostdan ham shantaj bo'lsa-chi. Nimaga desanglar, Jasur Umirov oxirgi paytlari uylanishim kerak, uylanishga qiz qidiryapman deyotgan bir chog'ida O'zbekistonni bir juda ham bir chekasidan bir ena bola chiqyapti-da, uzr agar kapim kimgadir tegib ketsa, chiqyapti-da, meni qizimni e, qo'y qo'ydi deyapti. Lekin qizni istoriyasida o'sha zo'rlangan qiz gapirib beryapti. Billa ko'rishdim, o'zim billa bo'ldim, ichdi, chekdi, keyin bo'ldi deyapti. Ya'ni aslida o'zi xola berilayotgan narsa. I men o'yladimki, bu narsa rostdan shantaj bo'lsa-chi. Nimaga desanglar, e, shantaj bo'lmaganda bu boshqacharoq bir nima deydi installaga yetib borasiz va boshqacharoq bir lovullab alanga olgan bo'lasiz. Endi Bir tarafdan bilasizlar Jasur Umirov en sho'x erka bo'lgani uchun va YouTube tarmog'ida ham bilishimiz mumkin. O'sha e, qisqa 2-3 yildan beri Jasur Umirov haqida har xil e, ishlar bo'ladi. Masalan, sud qamalib chiqadimi yoki sudga boradimi yoki kimnidir urgan bo'ladi, kimdandir kalta yegan bo'ladi. Ya'ni bunaqa holatlar Jasur Umirovda haqiqatan ko'p kuzatiladi. O'shaning uchun ham Jasur Umirovga ko'proq o'sha e, tashqaridan ko'rayotgan insonlar ishonadi. Bu narsa bo'lganiga, bu rostdan ham Jasur haqiqatan bu qizni buzib qo'ygan kamdir degan maqsadda. No, men to'g'risini aytaman, men realist insonman, ochiq aytaman. Men uni kimgadir paxta qo'yib yoki e, buni sharoit og'ir ekan, bu to'g'ri deydigan narsa yo'q. Ochiq oydin, o'sha bunday rakurs har tarafidan qaraydigan bo'lsanglar, bu butun dunyoda bor narsa, shantaj degan narsa va bu ayol juda ham bir rohat. O'sha qizim olsin meni deyapti, xolos. Maqsad shu hozir. Yo'q qizim olsin, yo'q pul taklif qilyapti. Bu o'sha suhbatlardan bilyapman. Va baribir ham men unchalik ishonmadim. qizni buzib qo'yganiga. Bu yana bitta sabab. Ikkinchi sabab shuki, o'sha qiz o'zini suhbatida aytayaptiki, men bilan birga ichdi, o'rtog'iman. Qaysi kalla bilan o'rtog'i bu qiz qiz bola emas desa, bu qiz bo'pti, men qiz bolaman deb isbotlagani kelyapti. Qaysi kalla bilan qiz bola o'rtog'i uchun. Men umuman bu narsa bu ertakka to'g'risi ishonmadim va bunaqa ertaklarga men ochiq aytaman. oson oson ishonmayman. Ya'ni menda to'g'ri ishonchim hech narsani qanitlamaydi. No, realist bo'lishimiz kerak. Haqiqatan balki bu xudo xolasa mana tergov ishlari ketdi Jasur Umirovga nisbatan. Bu qizni ham tekshirishadi. Rostdan kim buzdan, kim buzmadi, qaysi qin kirgan, hammasini ko'rishadi va undan keyin odilona javob berishadi xudo xolasa. Chunki men hozir Jasur Umir buzibdi deb turib Jasur Umirga e, tomonat gap gapirsam, balki noto'g'ri bo'lsa, ertaga o'zim uyalib qolaman gapirgan gapimdan. Yo'kida hozir Jasur Umir prav desam, unga ham ertaga haqiqatan Jasur Umir rostdan shunaqa bo'lsa, ikkilanib uyalib qolaman. Nimaga desanglar, o'sha ikki taraf bor. Bu shantaj narsa bo'lgan oldin ham bor. i e, Jasur Umirovni ham haqiqatda hayib ishlari ko'pligi uchun ko'pchilik Jasur Umirovga men qilmadim desa ishonmayapti. Endi bu yoq xudo xolasa tergovga odilona, oqilona tergov bo'ladi degan umiddaman. Nimaga buni deyapsan desanglar, Andijon Asakada bilasizlar, e, bir 9 yoshli raqqosa qizni, o'sha davlat xodimining qizini juda yomon vahshiylarcha o'ldirganida va bu video tarqab ketdi. Bu bitta yosh kelinga anaqa ilib qo'yishdi va kelin u ishni qilmaganligi kelib chiqyapti. U o'lgan tanada e, orqada, oldida, og'zida hattoki sperma chiqqan. Bu qiz bu ishni qiladigan darajada ahmoq emas. Ya'ni bu narsani hech kimga aytishmagan, davlat xodimlari ham shuni yirtib qog'oz yopib qo'ygan. Endi bu narsani yovullab e, jiddiy oyoqqa turyapti. Xudo xolasa bu narsani ham tagiga yetishadi degan umidda. Prosta qo'shimcha qilib sizlarga ma'lumot sifatida yetkazyapman. Men o'zim o'sha videoda ko'rib, to'g'risi juda ham xafa bo'lib ketdim. Haligacha o'sha SSR tergovchilari borligi uchun, haligacha o'sha SSR e, yo'nalishida ketayotganimiz uchun. Nima bo'lsa ham xudo xolasa, birinchi o'rinda Alloh bor hammaga. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Telegram kanaliga o'tish esdan chiqmasin, chunki Telegram kanal aynan siz uchun ochilgan. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling aziz do'stlar.